nosaltres tenim la sort de tenir un jaciment arqueològic, fem ganaderia ecològica, bé i vaca. Som autosuficients, ho traiem tot de dins la finca. Els preus estan tirats en terra. La globalització ha tingut aquest hàndicap. Nosaltres quan va començar valia més que un bec ara, fa 20 anys. La gent té que encoratjar el futur amb molt, amb molt de ganes i amb molt d'optimisme. Du molt de sacrificis, un lloc, molt de manteniment, però té futur i té viabilitat sense apoyo familiar això tampoc no funcionaria, no, eh? la feina que no s'acaba mai. La gran avantatge que té és la llibertat teva de fer com i quan i de la manera que tu vulguis.